未来原始点一定要有一个基地来收容这些病患，啊，因为我看到啊现有的医学很多重大疾病是无法处理的，啊，甚至在西医方面，他们呃也宣判很多病是不大能治疗的，因为没有一件事情是容易的，包括我。 早上来看里。啊，田汉民也说过，他刚开始要成立的时候，他自己一个发心要做延时点，但是没有人来给他治疗，他苦苦等了很久，啊，就只有一两个，啊，最后也因为做了一两个，哎，有效，人家就口耳相传，慢慢才人才慢慢聚拢过来，然后善的力量。 就开始也聚集过来，包括啊很多患者变成志工，还有感召到很多其他地方的志工也来帮忙，那才会有今天的成绩。所以我看到这一切，只有一个感觉：没有一件事情是容易的。也许你在写也不容易，但是要落实也不容易。呃，包括自工要有很大的爱心。 还有患者本身，因为他已经如果受损严重，他也本身要有很大的耐心来配合。啊，如果两者啊没有同时互相啊该付出的没有付出，那该患者该等待的是他不不不要等待，甚至还有犹疑，那以后要啊把这件事情做完成就更困难。那我那个基地的概念就是。 希望让这在医学界得不到好治疗的人，也就是甚至是绝望者，他们有一个可以得到希望的地方，可以有一个依靠的地方。那这个基地就是做一些啊，人家做不好的，你过来，我帮你做；人家不收留的患者，你过来，我帮你收留。哎，这如果照这一个角度来看，这个基地。 已经很接近我当时候所想的一个概念，所以我对田爱民啊这样的努力的过程，还有今天的成就，我只能说予以极高的肯定。那今天特地会来，就是因为。 很多人说他做的很好，那结果我今天来了，感觉听到还不如自己看到，我看到的更感动。好，我刚刚看下面这些很多重病，事实上他们也折腾了很久，有时有些甚至到到处已经都没办法，才跑到这里来。啊，这个我也看到。那这这里的做法，我刚刚也仔细在观察。 跟我讲的也很趋于一致也就是实呃理论，他们已经落实到病人身上。你，所以你们真的是找到一个好地方，我我的感觉，真正爱原始点的，他绝对是无私付出了，然后也是真的让做到让人家啊口耳相传，因为感动人啊。那我觉得这个地方。 给我感觉是这样的啊，所以你们是来对地方的啊，来这个地方啊是温暖的啊。那我看他们的志工都是无私在付出啊，那我看了真的也很感动。我看到病患啊能够在这里是一个最好的希望，因为康复它是一条漫长的路，如果没有志工的付出跟无私的爱心。 他们不容易恢复，但我看到很多都都能够一一步一步站起来，那我已经看到背后你们种种的付出了，所以我是感动。我这一次来，我我来国内有一种感觉，国内就是讲的太多，一般都在谈培训种种的，做的人太少，但是原始点的精神反而刚好相反，原始点的精神是要怎么样？ 做出来的，跟一般的哦讲课的，我外面办班的，不管是任何的方式，绝对不一样。一定要做到让人家感动。我今天带陈经理跟露娜来，为什么？我那么喜爱惜他们，我甚至尊尊敬他们。为什么？他们就是干出来的。他们平常我我也去旧金山，他们的职工完全，你你看到。 什么需要做，他们就去做，不需要人家讲。这里也类似，就是要有这样的团队，才有办法承担重病患者这一个重责大任。那国内的，我看田爱民应该是数一数二的，也就是这样能够大量接受患者。我看到的目前，我看到的是这样。所以为什么我这么肯定你们团队？所以你看，你们做到患者感动，那延始点的发展。 一定是在落实上，而不是在口头上，这是我看好他的未来，也是在这里。所以今天有几个在说未来哈要做公益，那就是以这个这样的榜样为榜样。 谢谢你们，谢谢你们，欢迎欢迎，谢谢老师，谢谢谢谢，谢谢，谢谢。谢谢，谢谢欢迎欢迎，欢迎欢迎，欢迎欢迎，欢迎欢迎，欢谢谢谢。谢。迎欢迎，欢迎欢迎，欢迎欢迎，欢迎欢